dodajmy domácu majonézu a domácu tatársku omáčku. Na tatársku omáčku budeme potrebovať cibuľu a uhorky domáce omietka. Vajíčka musia mať izbovú teplotu. Dáme štipku soli, trošku pepru, jednu lyžičku horčice, lyžičku cukru, pokvapkáme citrónom, łyżeczko octu. Pridáme na drobno nakrájanú cibuľu a zavárané uhorky. Premiešame.